သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဝါဆိုလာဆန်း9ရက်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘုတိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဥဝင်းမော်ဒေါခင်ခင်လေးသမီးဒေါက်တာခင်လင်းမော် Forever Company Limited MRTV4 မိသားစုစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ခေါ်ကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကြိုးပမ်းချက် အပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ အဘယ်မေယံရည်တွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာ အသက်ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟု ချက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မငင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍကျိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေသည် မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါမြာယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝေနယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်ဖြင့် ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းချက်အပိုင်းလေး မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ပင်စဝဂီတွေကစပြီးအမှန်တရားကိုနားလည်အောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှင်းလင်းပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့အခါတယုတ်တိနားဆိုင်ထောင်ရတဲ့ပင်စဝဂီယဟန်တို့ယတတထေသာတို့ ယတတထေသားရဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်တို့ပြင်နေမှာရှိကြတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း90ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တပိတာဝကအဖြစ်ရှေးဥစွာခံယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရေးအတွက်အားဖြင့်60ကဏ္ဍ60ပဲရောက်လာခဲ့ပြီ ဣတိပတနာမိဂရာဝံတော်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟာကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အမှန်တရားကိုနားလည်အောင်ရှင်းလင်းခဲ့ရှင်းလင်းဟောပြခဲ့တယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှင်းလင်းပြရတာမဟုတ်ဘူးပိဿဝဂီတွေဆိုရင်နားလည်အောင်အချိန်ယူပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာ အဲ့လိုဟောပြတဲ့တရားတွေကိုတယုတ်တသိနာခံမှတ်သားကြသည့်အတွက်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဓမ္မစက္ခုကိုရရှိကြတယ်ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ I for ဓမ္မဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့မျက်စိဆိုတာဘယ်ပုံဖြစ်လာတာတုံးလို့ဆိုယံကိဉ္စိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗန္တံនិရောဓဓမ္မ ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာချုပ်ဆုံးကွယ်ပြောက်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရသွားတာအဲ့ဒီရဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့တန်ဖိုးကအင်တမကြီးမားတယ်အမှန်တရားကိုသိရှိနားလည်သွားတာဟာဖြစ်လာတာမှန်သမျှဟာနောက်ဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်လို့ဒီအတိတရားရလိုက်တဲ့ဖြင့် တွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာရှင်ထဲကပူလောင်တဲ့တောကတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရလို့ဟရိယတတန်တိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုကိုရရှိခံစားတော်ကြရတယ်။တရားတွေရဲ့ပူလောင်နေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟာအေးချမ်းတဲ့အမတန်အေးချမ်းစေနိုင်တဲ့ဓမ္မရေးစဉ်ဖြင့်ဆွဖြန်းပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် အပူပင်ကင်းပြီးတော့သွားကြတယ်ယတတထေတာလို့ဆိုတာအဗ္ဗဓမ္မချမ်းသာပေမဲ့လို့စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားရေးစဉ်နဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုသာဝရအငြိမ့်တက်ကိုရရှိသွားတယ်သူ့ကိုအားကျပြီးတော့တကယ်ဒိဋ္ဌံတထေသားတွေဟာလေသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်လာကြနေမှနေကြတဲ့ယတရဲ့ တငယ်ချင်းငါဟာဆွေဟာလဲခြေစုံပြစ်ရင်ပေးပြီးတော့သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုဘုရားမြတ်စွာဟာသူတို့နဲ့လိုက်အောင်တရားဓမ္မကိုရှင်းလင်းဟောပြသည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်လို့ယဟန္တာအပါ60လောကမှာပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာက ယဟန်တို့ကြောက်ခွင်းအလုံးကတင်တို့လည်းလွတ်ပြီငါလည်းလွတ်ပြီငါလွတ်တယ်လို့တင်တို့လည်းလွတ်ပြီအလုံးတို့နှောင်ဂျိုးတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လို့တကယ်ကိုလွတ်လပ်မှုအရသာကိုတို့တွေရရှိခံစားကြရပြီလို့ဒီလိုမိတ်ရှိပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟာဗာရဏသီအနီးကဣတိပတ္တလ မိဂရာအောင်တော်မှာဖျားဖြစ်ပြီးပထမဆုံးဝါဆိုတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဝါရင်းကာလမှာလဲလာရောက်ကြသမျှတရားဝါတွေကိုတရားဓမ္မဟောပြောလို့အလုံးလူသားတွေသူတို့အဆင့်အတန်းအလိုက်လက်ပြေလမ်းခရီးနိဗ္ဗာန်လမ်းခရီးပေါ်ပို့တင်ပေးပြီးတော့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက် မနာမနေကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးဝါကျွတ်တဲ့အခါကာလမှာမြတ်စွာဘုရားကမိမိတပည့်တော်ကအပါ60မိမိတို့တတ်သိနားလည်တဲ့တရားဓမ္မတွေဟောဖို့ပြောဖို့တရားကိုမနာရရလို့ရှိရင် ဆုံးရှုံးနစ်နာကြတယ်တရားကိုလားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားပြီးတရားဟောကြထိုးထိုးအရက်တွေကိုလှည့်ပြီးတော့သွားကြဒေသစာရီသွားကြတလန်းတဲ့ကိုနှစ်ပါးမသွားကြနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတော်မူခဲ့တယ်လေအဲ့လိုတိုက်တွန်းရင်ပဲငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲ ဒုက္ခရစရိယာချင့်ခဲ့တဲ့ဥရဝေလတောကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားလိုက်အောင်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဗာရဏတိပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့ဥရဝေလတောဘက်ကိုသွားဖို့ရည်ရွယ်မှန်းထားခဲ့တယ်။ဝါလဲချွတ်ရောယဟန်တော်တွေကိုဗာမိတ်ရှိတော့ယဟန်တို့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်တဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုကြောင့် အကောင်းဆုံးလွတ်လပ်မှုကိုငါရရှိခဲ့တယ်လို့သင်တို့တွေအားလုံးလည်းရရှိပြီးကြပြီအားလုံးဟာအနောင်ဘက်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့ကြပြီလို့ရဟန်းတော်တွေကိုမိန့်ကြားတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဣတိပတနာမိဂရာဝံတော်မှာ ခိတခဏမြသတင်းသုံးပြီးတော့ဥရုဝေလဘက်ကိုခီးထွက်တော်မူခဲ့တယ်။ခီးထွက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကာယရဲ့ပင်မနှွမ်းနေမှုကိုထက်သွင်းပြီးတော့မစင်စားဘူး။မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရမလဲလို့အမြဲတမ်းလောကကြီးကိုရှုစားပြီးတော့ဘလောက်ပဲဝေးဝေး ဟောလို့ပြောလို့နားလည်မဲ့ဆိုတဲ့ပုံကုမျိုးပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့ဟောပြောဖို့ရဝန်မလေးဘူးဒါကြောင့်မို့ဥရဝေလာခရီးကိုကုန်းချောင်းလမ်းခရီးဖြင့်ဥရဝေလာဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြရှောက်လှမ်းတော်မူလာခဲ့လမ်းခရီးမှာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုတည်းရောက်လာရောက်လာလို့ ခိတခဏအပန်းဖြေတဲ့အနေအားဖြင့်တောအတွင်းမှာရှိတဲ့တတိပင်ရင်းမှာမြတ်စွာဘုရားခိတခဏထိုင်နေပြီးတော့အပန်းဖြေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောအုပ်ထဲမှာလှည့်လည်ပြီးတော့သွာလာနေကြတဲ့ဗတ္ထဝက်ခီလို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုတစ်ခုဒီအုပ်စုကကောသလမင်းကြီးရဲ့ သားတော်မင်းသားတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းဤအတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုမရယူဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တောထဲမှာလဲပတ်ပြီးပျော်ပျော်ပါးပါးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညီကို30ဒါကိုဖတ်တဝဂီညီနောင်3ချိတ်လို့ဒီလိုပြောတာပတ္တနေတိကောသလမင်းကြီးနဲ့ညီကိုတော်ကြတဲ့ ဒီမင်းသား30ဟာအတိအတိမိမိတို့အိမ်တောင်ဘက်အမျိုးသမီးတွေနဲ့သွားကြသို့တော်မင်းသားတယောက်ကလွတ်လွတ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ခိတ္တခဏအပျော်ဇနီးတဲ့တယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့တောထဲမှာလှည့်လည်ပြီးတော့သွားလာနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အမတ်တမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာ မင်းသားတွေရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်ဝတ်တန်းစာအချုပ်အထုတ်ထုတ်ပြီးထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအထုပ်ကိုယူပြီးတော့လစ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လိုက်ရှာကြတာလိုက်ရှာကြတယ်လိုက်ရှာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်နာရောက်တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဘုရားထိုင်းနေတာမြင်တော့ဝင်ပြီးတော့မေးကြတယ် အရှင်ဘုရားဒီနာကအမျိုးသမီးတယောက်သွားတာများမြင်လိုက်ပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအမျိုးသမီးကိုဘာအတွက်ရှားကြတာတုံးလို့မေးတော့ဒီလိုပဲဘုရားပစ္စည်းယူသွားလို့တပည့်တော်တို့လိုက်ရှားကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးတဲ့အနေနဲ့မင်းသားတို့ အမျိုးသမီးရှာတာရယ်ကိုကိုကိုရှာတာရယ်ဒီရှာဝေခြင်းနှစ်ခုဟာဘယ်ဟာကပိုကောင်းလဲစဉ်းစားကြစမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလိုက်ရှာနေတာနဲ့ကိုကိုကိုရှာတာဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲလို့ထူးခြားတဲ့မေကွန်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်သားပဲမြို့သမီးလိုက်ရှာနေလို့တို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲ ကိုကိုကိုရှာတာဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုကိုကိုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတဲ့အခါမှာယံအတ္တလံဂဝေတေယထာအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့လိုသုံးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားဘာသာကိုလေ့လာကြတဲ့နိုင်ငံသားကပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကအတ္တသူတို့ရဲ့အယူဆအတိုင်း ဒီဝတ္ထုကိုထောက်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တကိုရှာခိုင်းတာအတ္တမရှိဘူးအနတ္တလို့ဆိုတာဟာဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့စိတ်ကူးနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုပယ်ကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အတ္တဆိုတာဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရည်ညွှန်းတာဆိုလိုတာက ကိုချိုးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာကိုရှာရင်မကောင်းဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဗဒ္ဒဝေခီမင်းသားတွေကတော့နားလည်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရှာဘဲနဲ့သူများကိုပဲရှားနေကြတာဒါမှားရွံ့တယ်လို့အသိဉာဏ်လူရလာတဲ့အခါအမှန်တိုင်းဖြစ်ကြတယ် မှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုရှာတာပိုကောင်းပါလေအေးအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုကိုရှာတာပိုကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာခဏထိုင်ရငါရှင်းပြမယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ခရီးသွားရင်းမှာဖဒဝဲကီမင်းသား30ကိုတရားဟောပြတယ် ခေါ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာပုံရှာနည်းကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟာနံပါတ်1လူမှုတမ်းမှုဆိုတဲ့ဌာနကထာကိုဟောတယ်နံပါတ်2ကိုချင်းသီလအရေးကြီးပုံသီလကထာကိုဟောတယ်နံပါတ်3ဌာနလည်းရှိမယ်သီလလည်းရှိမယ်ဆိုရင်လက်ပြည်ဆိုတာမခဲရင်ဘူး နိုင်ရသူဂတိရောက်နိုင်တယ်လူချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ရသူဂတိကိုရောက်နိုင်တယ်လို့သက်ကကထာကိုဟောတယ်ဒါနသီလဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်သက်ကဆိုတာကိုရောက်နိုင်တယ်သို့တော်လဲကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတာဟာကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ဆိုပြီးကာမနာအာဒီနဝကထာဆိုတာကိုဟောတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေပြီး ကိုလူယုံထွက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးစီကာစင်ကာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအနုပုပ္ပိကထာလို့ခေါ်တဲ့ဟောယုဟောစဉ်အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားသူတို့ရဲ့စိတ်တွေစင်ကြဲလာအောင်အနုပုပ္ပိကထာဆိုတဲ့တရားရည်စဉ်နဲ့ဆေးကြောပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေအတ္တတရောဖြစ်လာကြတယ် အဲဒီလိုစိတ်တွေအာတတရောဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာ၄ပါးလို့ဆိုတာရသော်ဗျာဟောကြားပေးတယ်အဲဒီလိုသစ္စာ၄ပါးဟောကြားလိုက်တဲ့အခါကာလမှာဒီဗဒဝဂီညီနောင်၃ကြိတ်တို့ဟာထူးခြားတဲ့ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မအမြင်တစ်ခုကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်ယံကိဉ္စီသမုဒယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံនិရောဓဓမ္မံ ဖြစ်ချင်းရှိသဘောရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာပြက်ချင်းသဘောရှိတာပဲလို့လုံးဝချွင်းချက်မရှိတန်တရားကင်းပြီးတော့သိမြင်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့သိမြင်သွားတာ ਨੇ တပြိုင်နက်တို့တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတယ်ဆိုတာဒီဓမ္မအမြင်ကိုရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတို့တွေဒီနေရာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားထံထူးထောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ ရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာရှင်ယဟန်ဖြစ်ဝင်ရောက်ပြရစီပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေဟိဘိခောယဟန်တို့ဝင်လာခဲ့ကြသွားခါတော့ဓမ္မောဓမ္မကိုငါဟောတာမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်တယ်စရထဗျမ္မစရိယသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက် ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်ကြလို့ဒီစကားပိုက်နဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ပေးလိုက်အေဟိဘိက္ခုယဟန်အဖြစ်ခံယူလိုက်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဥရဝေလခရီးမှာပြောသလိုနေကြတဲ့ဗဒဝေခီညီနောင်၃ချက်မင်းသား30ကိုနားလေသဘောပေါက်အောင် ဖော်ပြခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြတ်စွာဘုရားကြိုးပမ်းအားထုတ်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်။အဲဒီတော့ဘာဒဝဂီညီနောင်သုံးကြိမ်ဟာတချို့ကသောတာပန်ဖြစ်တယ်တချို့ကသကရာဂံတချို့ကအနာဂံသို့တော်ယ ahanan အဆင့်ထိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှမပါသေးဘူး။အဲဒီဘာဒဝဂီယဟန်နေဟာသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါ ဒီတောထဲမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့ဥရဝေလတောဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ခီးကြွသွားတယ်ပေါ့ဥရဝေလတောဘက်ဥရဝေလတောဆိုတာတစ်ချိန်တုန်းက6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရာစရိယာကျင့်ခဲ့တဲ့တောပဲအဲ့ဒီထဲမှာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်များစွာရှိတယ် ရာလောင်းကကျင့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြောက်များစွာရှိတယ်ဥရဝေလတောရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥရဝေလတောထဲမှာတပြည့်ရတိအချမ်းရ900နဲ့ဒီမိပူဇော်ခြင်းလောကမြအကုသိုလ်တွေကိုဆေးကြောပြီးရေရေချိုးပြီးဆေးကြောတန့်စင်ခြင်းဆိုတဲ့တပအကျင့်နေကျင့်နေတဲ့ ဥရဝေလကတ္တဗာလို့နာမည်ကြီးတဲ့ယသိကြီးတူလည်းရှိတယ်တခါသူ့ရဲ့ညီအရင်နေရင်စရာမြစ်အကြီးမှာတပိ300နဲ့အတူတကွသူ့လိုပဲရစ်ပူဇော်ခြင်းရေချိုးတန့်စင်ပြီးအကုသိုလ်တွေကိုမျှောခြင်းဆိုတဲ့အလုံးနဲ့တပအကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်လက်ထီကတ္တပဆိုတာလည်းရှိတယ် တခါခလန်းလန်းခရာအနီးမှာနောက်ပါယတိ200နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းရေချိုးတန့်စင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အကုသို့ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တပအကျင့်ကျင့်နေတဲ့ညီငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခရာကတ္တဗဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယသိတထောင်လို့ခေါ်တယ်။ဥရဝေလ တောအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲယသိတထောင်ဟာသူတို့ယုံကြည်ရာအကျင့်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်အားထုတ်ပြီးတော့နေကြတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးဥရဝေလကတ္တဗယသိကြီးစီသွားတယ်သွားပြီးတော့တညတာတီးခုခွင့်ဆိုပြီးတော့ဥရဥရဝေလကတ္တဗယသိကြီးကိုခွင့်တောင်းတာ ခွင့်တောင်းတာကဘယ်နေရာမှာခွင့်တောင်းတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရသေးကြီးမီးပူဇော်တဲ့မီးနတ်ကွန်ပေါ့အဲ့ဒီမီးနတ်ကွန်နေရာမှာတညတာလောက်တဲပြရစေလို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်တောင်းတယ်အဲ့လိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥရဝေလာယတိကြီးကကြိုးကြောင်ပြောပြတယ်မနေပါနဲ့တဲ့ဒီမှာ ဟောဒီမိပူဇော်တဲ့မိနကွန်တဲထဲမှာအင်တမစိတ်ပြင်းတဲ့ငကားကြီးတကောင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီငကားကြီးကဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်တဲ့ဒီထဲမနေပါနဲ့မနေချင်ပါနဲ့လို့ပြောရသော်ဘုရားကထပ်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်ဝန်မလေးဘူးဆိုရင် तू တညတာနေပြရစေပါလို့ထပ်ပြီးတော့တားမြစ်တယ် तू က တစိတ်ပြင်းတဲ့ငကားကြီးရှိလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါ သူ့အနေနဲ့တော့ဝန်မလေးပါဘူးမနေချင်မှနဲ့လို့ညင်းဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ပဲအစိတ်ပြင်းပြင်းသူ့အတွက်အရေးမကြီးပါဘူးသူ့အတွက်အရေးမကြီးဘူးခွင့်သာပေးပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေ ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်နေခြင်းနေပါတော့လို့ပေးလိုက်တော့ရသော်ဗျာအဲ့ဒီမိနတ်ကိုပူဇော်တဲ့မိတင်ကုတ်လို့လည်းခေါ်လို့ရတာပေါ့တော့မဟုတ်မိနတ်ကွန်းလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ရှေးတော့ကအဲ့ထက်မဲ့မိပူဇော်ကြတဲ့နေရာဌာနပေါ့မိပူဇော်တယ်ဆိုတာမိကိုမှုေးပြီးတော့မိကိုထင်းနေပါတယ်နဲ့ထည့်ပြီးတောက်အောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ ထောပတ်ကလေးလောင်းထဲလိုက်မန္တန်ရွတ်လိုက်ထောပတ်လေးလောင်းထဲလိုက်စီကလေးလောင်းထဲလိုက်မန္တန်ရွတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုမိထဲမှာလောင်စာလေးတွေထက်ထက်ပေးပြီးမန္တန်ရွတ်တာဒါကိုမိနတ်ပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ဗြမာကြီးနဲ့ဆက်သွယ်တယ်တဲ့သူတို့ယူဆပေါ့နော်အဗ္ဗဓမ္မယူယူတည်တည်နဲ့သူတို့တလေးတစားလုံးလို့ရှိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက မြက်ဖြာ အခင်းလေးတစ်ခုခင်းပြီးတော့မိနတ်ပူဇော်တဲ့မိတင်ကုတ်တဲထဲမှာပဲသမဘာဝင်စားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအစိတ်ပြင်းတဲ့နဂါးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းမြင်ရောသူ့နေရာကိုစောစောကားကားဝင်လာရမလားလို့စိတ်အမတန်မှဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတာနဲ့နဂါးရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ မိခိုးတွေအခိုးတွေစိတ်ခိုးတွေကိုလွတ်တယ်အဲ့လိုလွတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအဋိဋ္ဌံနဲ့ဒီစိတ်ခိုးတွေသူ့ကိုမထိအောင်တကိုးနဲ့ကာကွယ်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာအစိတ်ခိုးအပူငွေ့တွေလိုဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးငကားကြီးကသူလွတ်တဲ့အစိတ်ခိုးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမထိဘူး ရသော်ဘုရားလွတ်လိုက်တဲ့တေဇောဓာတ်မိလျံတွေကငကားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ပူလောင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအရှုံးပေးပြီးတော့အညံ့ခံလိုက်ရတဲ့နေသားမျိုးရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ရသော်ဘုရားဟာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဝင်ပြီးတော့သတင်းသုံးရလဲတခြားသစ်ပင်တွေတခြားတောတွေရှိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ အခုလို့စိတ်ပြင်းတဲ့ငကားရှိတဲ့နေရာထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးနေရတယ်လေလို့ဆိုဥရဝေလကတ္တဝတို့ကိုစီယုံရည်ဆင်းတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာကိုရွေးချယ်တာတမင်တက်တက်ရွေးချယ်ပြီးတော့နေရအနေရဲ့အမတမကြီးမားတဲ့နေရာရွေးချယ်ခြင်းဟာဥရဝေလကတ္တဝတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုတွေ့လို့ရတယ်နော်လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓချိုးပန်းရတယ်ဆိုတာအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံရင်လည်းကြုံမှာပဲအဲ့ဒီကြုံတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မတွက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမီတင်းကုတ်ထဲမှာငကားကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးတော့အန္တရာယ်ကိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့အခါအေးယသိတွေကတော့တညာလုံးအဲ့ဒီမီတင်းကုတ်ထဲကမိအောင်နေတပြောင်ပြောင်တောင့်နေတော့ယဟန်ကောရမတော့ရုပ်ရည် ရူပကာယအမတန်ချုံမောလှပတဲ့ယဟန်ကောဓမမနဲ့ကြရင်တော့ပြာဖြစ်နေရောပေါ့စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ကြည့်ကြတယ်မနဲ့လဲမိုးလင်းရောလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကထိုင်ရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဖဲတွေ့တော့သူတို့တန်တော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတန်တော်ဖြစ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဥရဝေလကတ္တဝယတိကိုပြတယ်ဒီမဲ့ မီတင်းကုတ်ကြီးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့မီးပူဇော်တဲ့နေရာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့စိုးမိုးချယ်လဲနေတဲ့နဂါးကြီးကဟောဒီမှာလို့ဆိုပြီးတပိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့မွေလေးတစ်ကောင်ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့အစိတ်တောင်မရှိတဲ့မွေကလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥရဝေလာကသဗအမှုရှိတဲ့ယသိတွေဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့အထင်ကြီးသွားကြတယ် ဒါစီယုံရေးတစ်ခုပဲပေါ့အထင်ကြီးမှုလေးစားမှုမရှိရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားဘယ်လိုလုပ်နားလဲနာမလဲလောကလူတွေကအထင်ကြီးမှု လေးစားမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြတာဒါလဲလိုအပ်ချက်တစ်ခုကြီးอ่ะစီယုံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာအဲ့ဒီမှာဥရဝေလကတ္တဝရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဩတကူးကြည့်လိုက်တာ တို့တောင်မထီရဲမတို့ရဲတဲ့ငကားလိမ္မာရင်ကျေးအောင်သူဆုံးမနိုင်ပါပေတယ်ရန်ကောရမတိတ်တကိုးကြည့်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ငါလိုတော့ယဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးလို့သူစိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလိုအနေရကြီးမားတဲ့နေရာမှာအနေရကိုချုပ်ကင်ထားပြီးတော့တရင်သုံးနိုင်တာကိုသူသိအထင်ကြီးသွားပြီးတော့အရှင်ဂေါရမဒီမှာ ပျော်သလောက်နေပါတဲ့စွမ်းကွမ်းသူတောင်းယူရမယ်ဒါတိုးတက်မှုတစ်ခုပဲပေါ့အနုဝဇ္ဇဂေယုတော်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူကိုစပြီးတော့သိတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဂေါတမဒီမှာပျော်သလောက်နေပါတဲ့အမြဲတမ်းဆုံးဖို့သူတောင်းယူရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သတင်းသုံးတာညရောက်တဲ့အခါကျတော့ မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့နေရာမှာဝင်းဝင်းလက်လက်အယောင်ကြီးတွေဟာတောက်ပပတာကိုသူတို့မြင်ရတယ်အရက်လေးမျက်နှာကဝင်းလက်တောက်ပတဲ့အယောင်ကြီးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာကြတာတွေကိုမြင်တော့တန်အံတော်ညကကြည့်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါရသော်ဘုရားထံဆွမ်းသာသွားပြင်ရင်မေးတယ်ညကဒီမှာအရက်လေးမျက်နှာဘက်ကအလင်းရောင်ကြီးတွေလာနေတယ်အဲ့ဒါ ဘာတွေလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့စတုမာရလက်မင်းကြီး၄ယောက်ဟာတရားနာဖို့တရားမေးဖို့ညတကောင်ငါစီလာကြတာလို့ဆိုတော့ဟောတန်တော်သူမှာစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့လေးစားသွားတယ်။အော်ရန်ကောဓမတကိုးကြည့်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ငါလိုတော့ရဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဒီတွေးရတော့သူ့မှာအမြဲတမ်းတွေးနေ။သူ့ကိုယ်သူရဟန္တာလို့ထင်နေတာ ရန်ကုန်ရမတကူကြည့်ပါပြီတယ်အင်တာမတကူကြည့်တဲ့နမင်းကြီး၄ယောက်တောင်ရဟန်းကောရမစီတရားနာလာရတယ်ဆိုတော့အတော့ကိုတကူကြီးတဲ့ရဟန်းပဲလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုလေးစားမှုတွေပို့ပြီးတော့တက်နောက်တည့်ရက်ကျတော့တခါဘာတွေ့ရပြန်တော့ဆိုအင်တာမပို့ပြီးတော့လင်းနဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုဟာရသော်ဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဘက်ကိုညအခါမှာရောက်ရှိလာတာကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ် အဲ့လိုတွေ့လိုက်ရတော့နန်းနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါဆွမ်းသားလာပြင်ရင်မေးပြန်တယ်ညတုန်းကရှင်ဂေါရမသတင်းသုံးတဲ့နေရာအင်တာမတ်တောက်ပါတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုအလင်းတန်းကြီးတစ်ခုရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကတရားမင်းကြီးကတရားနာခြင်းလို့ငါ့ဆီကိုလာတာတဲ့ဆိုတော့အော်တကိုးကြီးတဲ့တရားကတော့ ရှင်ဂေါရမစီလာစိတ်ကရပါပြီတယ်လို့ဟောအင်တမအံ့ဩပြီးဒါပေမဲ့ငါလိုတော့ယဟနာမဟုတ်သေးပါဘူးဒီအတွေးနဲ့အခါနေပြန်အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်တည့်ရက်ကျတော့တခါအရင်တော့ကရှေ့ပိုင်းမှာတွေးတဲ့အလင်းရောင်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့လင်းတဲ့လင်းအားကောင်းတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုဟာတတော်လုံးတထောင်လုံးထိန်လင်းသွားလောက်အောင် အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့နေရာကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဥရဝေလံကတ္တဗယတိကြီးဟာအံ့ဩထိတ်လန့်ပြီးနတ်နဲ့မိုးတော်လင်းရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ပြီးညကအလင်းရောင်ကြီးကပူပြီးတော့လင်းတယ်။ဘာများပါလိမ့်လို့ဆိုညကတဲ့ငါးစီကိုတဟံပတိပြမာကြီးတရားနာဖို့ရောက်လာတာဟာတဲ့ မြမကြီးကိုယ်တိုင်လာတရားနာတယ်ဆိုတော့အာအော်တယ်တကူကြီးပါပြီတယ်ဆိုတယ်ဒီကိစ္စတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကဥရဝေလာကတ္တဗရဲ့ဒီတရားဓမ္မသိဖို့ရာအတွက်သူ့ကိုဆွဲဆောင်စီယုံမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေကိုသိရသည့်အတွက်ကြောင့်ဥရဝေလာကတ္တဗရဲ့စိတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ညွတ်လာတယ်အကယ်၍သာ အစွမ်းတကူကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖះဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အင်္ဂါတိုင်းမကရတိုင်းမှာဒီနှစ်တိုင်းမှာသူကတကယ့်ဆရာကြီးလေဘယ်သူမှပုံမထားတဲ့သူ့ရဲ့ကြီးတဲ့လူမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးဆိုတာသူတို့တွေတာတဲ့အရေးချင်းတွေတွေ့မှသာလဲတပိခံမှာပေါ့။အလို့ဆိုပဲတပိခံမလဲ။အဲ့ဒီလိုနေရင်းကနေပြီး မြတ်စွာဘုရားဟာသူအံ့ဩလောက်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဘလောက်ထိအောင်ကြုံတွေ့တယ်လဲဘလောက်ထိအောင်သူအံ့ဩရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအစွမ်းတကိုးတွေကိုသူတတိထားမိတယ်လဲလို့ဆိုရင်တကိုးပြာတိဟာပေါင်းဥရဝေလတောမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအကျဉ်1500လောက်ပြရတယ်တဲ့။ဟောမထင်မှတ်ဘဲနဲ့အကျဉ်ပေါင်း1500လောက်ထိအောင် မြတ်စွာဘုရားသူတို့စီယုံရေးအတွက်အဲ့တော့ဘုရားရောက်လာတာဟာတရင်ကျွတ်လို့တဆောင်ဘုံနှစ်တော်ပြာတော်ဆိုတဲ့သုံးလတိတိဥရဝေလာကတ္တမတော်စီနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီယုံရတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သူတို့တရားဟောဖို့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကောက်ဟောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အချိန်အခါကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်ကို ဆွဲဆောင်နေရစီယုံရေးလို့ခေါ်တယ်ဗောဒါဘု து အတွက်စီယုံတာတော့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတခါတော့ဟောတယ်ငါကငါရဲ့တပည့်လို့ဆိုပြီးတပည့်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ငါတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါသိတယ်လို့သိပါစေငါလွတ်မြောက်တယ်လို့လွတ်မြောက်ပါစေငါတန်တရာက ထွက်ရတယ်လို့သူတို့လည်းထွက်ပြထွက်ရပါစေဆိုတဲ့ ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ငါတရားဟောတာတဲ့ငါရဲ့ဒီစီယုံမှုကငါတပည့်ပရိသတ်များဖို့အတွက်ငါလှုပ်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲဒီလိုမိတ်ကြခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥရဝေလကတ္တဗအမှုရှိတဲ့ယသိတွေရဲ့အကျိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာဆင်းရဲပင်ပန်းမှုတွေကိုခံပြီးတော့အချိန်3လကြာအောင်စောင့်ဆိုင်တော်မူခဲ့တယ် အဲ့ဒါလို့စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာယသိတွေကဆောင်းရသည်ရောက်ပြီဆိုရင်အလွန်အေးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမျောဖို့ဆိုပြီးတော့အလွန်အေးတဲ့အချိန်မှာနေရင်စရာမြက်ထဲမှာရေဆင်းချိုးကြတယ်ခိုက်ခိုက်တုံးနေအောင်ရေချိုးကြတယ်ရေချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးလုံးမကအေးတဲ့အခါမလုပ်ကြတော့ဆိုမီးလှုံကြတယ်အဲ့ဒီမှာမီးမွေးလို့မရဘူး မိမွေဖို့အခက်ခဲတွေကြုံနေတယ်ကြုံနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမိမွေပေးတယ်နော်တခါမိဆိုင်เสียထင်းနေမပြည့်မစုံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကထင်းခွဲပေးတယ်ပေါ့ဆိုင်ကြီးကင်ပြီးတော့ခွဲတယ်လို့တော့မအောင်မိနဲ့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုကူညီပေးတာထင်းလဲခွဲပေးတယ်မိလဲမှုေးပေးတယ်ရတဲ့တွေ ဒီရေချိုးပြီးတဲ့အခါမီးလုံမို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ဒီမှာမီးလုံစရာလည်းရတယ်အဲ့ဒီမီးတွေငြိမ့်လို့မရတဲ့အခါလဲမြတ်စွာဘုရားကမီးငြိမ့်အောင်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါလို့အစွမ်းတကူပေါင်းမြတ်စွာဘုရားဟာဥရဝေလကတ္တမတို့ကိုစွမ်းတကူပေါင်းပြတာ1500ကျော်တယ်တဲ့3လတိတိအဲ့ဒီမှာစီယုံလိုက်တာ နောက်ဆုံးကြတော့သူကအမြဲတမ်းသူ့ကိုယ်သူယဟန္တာလို့ထင်တယ်ဖះတကိုးကြီးတာကိုတော့သူလက်ခံတယ်အဲ့ဒါလို့လက်ခံတော့လဲမြတ်စွာဘုရားကိုယဟန္တာလို့ကိလေသာအာသောကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူလက်မခံဘူးဒီနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားက၃လပြည့်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ပဲစကားပြောတော့တာ ဘယ်လိုပြောတော့ထောက်ဥရဝေလယတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်ဟာယဟန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်လောက်တဲ့အကျင့်တောင်သင်မှာမရှိဘူးဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားတိတိပပမိန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတန်ဝေကားတွေရသွားတယ်ငါယဟန္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမှလည်းယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အကျင့်လည်းမရှိဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ယဟန္တာဖြစ်မှလဲလို့ မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူအံ့ဩထိတ်လန့်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ချပြီးမြတ်စွာဘုရားထံယဟန်ဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ခံယူတဲ့အခါမှာသူကယသိ900ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့သူနောက်လိုက်ယသိတွေကိုပြောတယ်ငါတော့ယဟန်ဂေါရမရဲ့တပည့်ခံတော့မယ်မင်းတို့ဘယ်လိုသဘောထားကြလဲလို့ဆိုတော့ သူတပည့်ယတိတွေကကြာပါပြီတဲ့ဖရာတပည့်ခံဖို့သူတို့စိတ်ဝင်စားနေတာဆရာကြီးကဘာမှမလှုပ်သေးလို့ပါတဲ့ဆိုတော့အားလုံး900လုံးဟာမြတ်စွာဘုရားတပည့်ဖြစ်ခံယူလိုက်ကြတယ်ယတိတွေဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်တွေအားလုံးနေရင်စရာမြေကျော်မျောလိုက်ကြတယ်မျောလိုက်တဲ့အခါမျောသွားတော့နတိကတ္တဗတို့ရေချိုးတဲ့စီရောက်သွားတော့သူ့အကိုတွေအသုံးပြုတဲ့ မီးပုတ်ခုံတို့ပုတ်ကြီးတို့ယသိတွေမီးပူဇော်တဲ့နေရာသုံးတာတွေတို့ဒါတွေတခုမှအသုံးဝင်တော့ဘူးဆိုရေထဲမျောလိုက်ကြတာကိုဆန်จิตတွေတို့အဲ့ဒါတွေမျောလိုက်တာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတိကတ္တဘာကစိုးရင်စိတ်ပေါက်သွားတာအော်ငါကိုနဲ့တပည့်ဘာများဖြစ်ကုန်ကြလဲအန္တရာယ်တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုချက်ချင်းလိုက်လာတယ်လိုက်လာတဲ့အခါဒီရောက်တော့သူ့ကိုကြီးကကရုံတုံးပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်နေတာကိုမြင်တယ် မြင်တော့မှသူကမေးတယ်ဒါပိုကောင်းလို့လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပိုကောင်းတယ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့သူလည်းပဲသူ့ကိုနောက်လိုက်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဇသေးအသွင်တွေဖြောက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ပေါ့ခံယူလိုက်တယ်တက္ကသူကလည်းဆန်จิตတွေရောမိပူဇော်တာတွေရောအကုန်လုံးရေထဲမျောချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကအောက်အခြေမှာနေတဲ့ညီငယ်ခရာကတ္တဗသွားတွေ့တော့ ဟာငါအကိုတွေတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းလိုက်လာတယ်ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးခေါင်းပြောင်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်နေကြတာမြင်တော့ဒါကပိုကောင်းသလားအေးကောင်းတယ်ဒါကပိုကောင်းလို့ငါဒီဒီဘဝကိုပြောင်းတယ်ဆိုသူလည်းပြောင်းမယ်အကိုတွေရဲ့လှုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူလိုက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ညီကိုတွေအားလုံးတပည့်ပရိသတ်နဲ့တကွာ ယသိတထောင်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာနေရင်စရာမြေကမ်းနာကနေပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ယသိဟောင်းယသိဟောင်းယသိဘဝကလာကြတဲ့တပည့်ယဟန်တထောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယ်သွားတော့ဆိုခရာတိတဆိုတဲ့နေရာကိုကြွသွားတယ်ခရာတိတရောက်တဲ့အခါကျတော့အာဒိဋ္ဌပရိယာယတုတ်ကိုဟောတယ် ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားကိုရွေးချယ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့ကမီးပူဇော်တာ။မီးနဲ့အမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာမီးရဲ့တဘာဝကိုသိရှိနေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့မီးတွေသင်တို့မှာရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရာဂမီးဒေါသမီးမောဟမီးဇာတိဇရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒေဝ ဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာလို့ဆိုတဲ့တစ်ဆက်တမီအဲ့ဒီတစ်ဆက်တမီသောမီးတွေညှိမ့်မို့ရာပိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအာရိတ္တပရိယာယတုတ်ရှင်းလင်းဟောလိုက်တဲ့အခါဒီတုတ်တန်လည်းဟောပြီးရောယသိတထောင်ဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေအားလုံးဟာလောကသားတို့ရဲ့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ ယသိတထောင်ဥရဝေလကတ္တဝတို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်လာကြတယ်အကယ်၍သာသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့အကျင့်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှမရတဲ့အဖြစ်ကိုဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့အတ္တကိလေသာလူယောဂနဲ့အစင်မသိရင်အပင်ငယ်တောင်ကြာကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကယ်တင်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့လောကသားတို့အတွက် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့ပုရဝေလကသမအမှုပြုတဲ့ယတိဘွားကပြောင်းလာတဲ့ယဟန်တထောင်ခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခရာတိတဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုခရီးထွက်သွားတော့လို့ဆိုတော့ရာဇကြုံပြည်ဘက်ကိုခရီးထွက်လာခဲ့တယ်ရာဇကြုံမြို့နဲ့၃ခါဟုတ်ဒီ6မိုင်လောက် ခက်လန်းလန်းမှရှိတယ်ထန်းတော်ဥယျာဉ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ခိတ္တခဏဝင်ရောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒါလိုသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သတင်းဟာအမတမကြီးမားနေတယ်ပေါ့အမတမကြီးမားနေတယ်အနေနဲ့ရရမှာပြန့်နှံ့နေတယ်တာကွေမင်းသားဘဝကနေပြီးတော့ယဟန်ပြုလာတဲ့ တာကီဝင်လူမျိုးကနေပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့ယဟန်ဝလာတဲ့ယဟန်ဂေါရမဟာအဗဓမ္မထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်တကယ်ကို လောကမှာယဟန္တာအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုယဟန္တာအစ်စ်ဖြစ်ဖို့သူကိုယ်တိုင်တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်အရဟံတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောဆိုဂုံအရေးချင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်လောက်အောင် သူဟာအကျင့်နဲ့ အတိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပနောမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့လမ်းဆုံးထိအောင်ရောက်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်အောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးသူဖြစ်တယ်သူကတော်လောကအကြောင်းကိုအမှန်တကယ်ကိုယ်တိုင်သိတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုသိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဝါတွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့သူ့တဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့အမတမထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့ဒါလို့ဆုံးမတတ်လို့ပဲလူသားတွေနတ်တွေရဲ့ဆရာတဆူကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တထာဒေဝမနုဿာတိအောင်ပြောပြတတ်တယ်အမှန်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သိုံတာမကတရားဝါတွေသိအောင်နားလည်အောင်ဟောတတ်လို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရေးချင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။ရုပ်ရည်အစင်းကလည်းအမြဲတမ်းစက်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်ဘဂဝါ လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့တရင်ဟာအဲ့ဒီနယ်အနှံ့ပြောရမယ်ဆိုရင် လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမကဘူးနတ်တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဗြဟ္မာတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထိအောင်အကုန်လုံးဟာဒီတရင်ဟာပြန့်နှံ့မိတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြန့်နှံ့နေတဲ့တရင်ရာလတ္ထိဝနလို့ခေါ်တဲ့ထန်တော်ဥယျာဉ်ထဲမှာ မြတ်စွာဘုရားအမှုပြုတဲ့ယဟန်တထောင်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာရာဇယုံမြို့တစ်မြို့လုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားတဲ့သတင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရာဇယုံမြို့အုပ်စိုးနေတဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးဟာငကိုယ်တည်းကတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့ယဟန်တွေထန်းတော်ဥယျာဉ်နဲ့ရောက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကြားတာနဲ့ပဲတိုင်းလူပြည်သားတွေက ဇမနခါပတိကလို့ခေါ်တဲ့ဇမနလူမျိုးတွေအယောင်းဝယ်နဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဂါပတိတွေအားလုံးဒီတသိန်း2000အရေအတွက်တသိန်း2000ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအချမ်းရံနဲ့ဗေမိသာရမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားကသူတို့နဲ့တန်တဲ့တရားကိုခေါ်တယ်ဟောတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဟောတော့ဆိုဒါနကထာဒါနအကြောင်းဟောပြောတယ်ဒါနကထာဟာဒီလူမှုတမ်းမှုဆိုတာလူတွေမှာလုပ်ဖို့ရလွယ်ကူတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လွယ်ကူမှုကနေစပြီးတော့အမတန်မှအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါနကထာနဲ့ဟောပြီးဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖော်ပြတယ် အဲ့ဒီဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးသီလကထာဒါနနဲ့သီလပြည့်စုံရင်နတ်ပြည်ဆိုတာမခက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့တက်ကကထာနတ်ပြည်ရဲ့ချမ်းသာမှုဒီ၃မျိုးနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအတက်တရောဖြစ်လာအောင်ဟောပြီးတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုဟောပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ပယ်လိုက်ရင်ထိတယ်မကကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမိမောင်ထိုးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ပယ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာပြင်းထန်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသမုဒယនិရောဓမဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာရှင်းလင်းဖော်ပြဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အဝတ်ကလေးတစ်ခုကိုဆေးအောင်ဆိုးခြင်းလို့ရှိရင်တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်အရာရဖို့အယောင်ရဖို့အတွက်ရှေးဥစွာဒီအဝတ်ကိုတန့်စင်အောင်ဖော်ရတယ် ဖွက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုတဲ့အယောင်ကိုဆိုးသလိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဝရရဲ့စိတ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တန့်စင်သွားအောင်ဒါနကထာစိတ်ပါလာအောင်ဟောတယ်တီလကထာ စိတ်ပါလာအောင်ဟောတယ်အေတက္ကကထာစိတ်ပါလာအောင်ဟောတယ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုထောက်ပြတယ် ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကရှောင်ရှားထွက်ခွာသွားလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြတယ်။နောက်ဆုံးမှာစိတ်တွေဟာအတ္တတရောဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှအယောင်ဆိုးပြီးတဲ့အနေနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ချက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတဲ့တရားအမြင်တစ်ခုရရှိသွားကြတယ် ယံကိဉ္စိသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံនិရောဓဓမ္မံဒီအတိလေးဟာတမန်အတိမဟုတ်အဓမ္မတန်ဖိုးရှိတဲ့အတိဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့အရာမှန်သမျှပြက်ချင်းသဘောရှိတယ်ဆိုလုံးဝတန်တရားမရှိဘူးเนาะဖြစ်လာတာမှန်ရင်နောက်ဆုံးပြက်မှာပဲဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်သွားတာဟာအင်တမအရေးပါတဲ့အတိညာတစ်ခုပဲသို့မဟုတ်လို့ရှင်တရားတွေဟာဖြစ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာ တဒန်းတတာတွဲတွဲတွဲနဲ့မမောနေကြမှာဟုဟောဖြစ်လာရင်နောက်ဆုံးဟာပျက်စီးခြင်းချုပ်ဆုံးခြင်းမှအဆုံးသတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကိုရှော့ချလာနိုင်တယ်ပေါ့တွေ့တာမှုတွေရှော့ချလာနိုင်တာနဲ့အမျှစိတ်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တွေ့တာမှုတွေတန်လန်ရှိနေသမျှထိုတွေ့တာမှုတွေပေါ်မှာစိုးရင်တော့ကဆိုတာဝင်ရောက်နေကြမှာပဲ။ အဲ့ဒီဆိုရင်ဒုက္ခဆိုရယ်ဝင်ရောက်နေမှုတွေကပြက်ကဲပြက်ဆဲဖို့အတွက်တွေ့တာမှုဆိုတာကိုရှင်းချနိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေကင်းပြောက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကသိမြင်ဖို့ရအမြင်တစ်ခုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုပေးလိုက်တာဒါကိုဓမ္မစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်သည်မတရားမှန်သည်မနောက်ဆုံးဟာပျက်စီးခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်အဲ့ဒီအတိနဲ့တွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုရှင်းချပြီး တောကကိုဖယ်ရှားနိုင်ကြလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိကြတယ်ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘေမိသာရမင်းအမှုပြုတဲ့တသိန်း2000သောပရိသတ်ထဲဟာတသိန်းနဲ့1000ကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီကျန်တဲ့1000ကတော့ဘုရားဘာသာအဖြစ်ကူပြောင်းလိုက်ကြတယ်ပထမဆုံးရာဇဂိုခရီးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တို့အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ချက်ဟာ အောင်မြင်တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဗိမိတာရမင်းကြီးကရသော်ဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မင်းသားဘဝတုန်းကအင်တမမျောလင်းခဲ့တာတဲ့မျောလင်းချက်ကြီးတွေသူ့မှာရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကြီးကဘာတော့ဆိုရင်မင်းသားဆိုတာဘယင်ဖြစ်ခြင်းတယ်ပေါ့အဖေကလည်းမိဖုရားများတော့ ဘယင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်ခက်တယ်လေသားသမီးတွေညီကိုတွေကလည်းများတာ哦များတော့ဒီဘယင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခွင့်တူးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗေမိတာကမင်းသားဘဝတုန်းကငါတနေ့ကြာလို့ရှင်ဗိသိက်ခံဘယင်ဖြစ်ရရင် ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြီးသူတခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းသူ့မှာပြည့်ပြည့်စုံသွားပါပြီတဲ့လောကမှာဖျားပွင့်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီဖျားဟာ သူ့နိုင်ငံကိုကြွလာရင်ကောင်းမှာပဲလို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းအခုပြည့်ပြည့်စုံသွားပါပြီကြွလာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်စိကပ်လိုခြင်းနဲ့စိကပ်ပြရစေလို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းသူစိကပ်မှုပြုရသည့်အတွက်ကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောပါစေဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လည်းအခု သူတရားနာရလို့ပြည့်ပြည့်စုံသွားပါပြီ။ အဲ့ဒီတရားကိုတည်နာလည်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်လေအခုတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ तू နားလည်သဘောပေါက်သွားပါပြီသောတပန်ဖြစ်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှန်မြင်ခြင်းနဲ့တန်တရားခင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်လေဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू အမှန်မြင်သွားပြီတန်တရားတွေခင်းသွားပြီဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအလုံးပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီလို့ဒီလိုလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလျှောက်ထားပြီးတော့ ဗေမိတာရမင်းကဟောဒီလတ္ထိဝနာဆိုတဲ့ထန်တော်ဥယျင်ဟာရာဇဂုံမျိုးနဲ့အတန်အသင့်လှမ်းကွာနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရာဇဂုံမျိုးနဲ့မနီးလုံးမဝေးလုံးဖြစ်တဲ့အမတမသာယာလှပတဲ့ဝေလူဥယျင်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝေလူဥယျင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဖို့သူကလှူဒန်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ပြီး နောက်ရက်မှာဝေလူုံဥယျင်ကြီးကိုရေစက်ချပြီးတော့လှူဒန်းတာပထမဆုံးလှူတာပဲအဲ့ဒါလို့ဝေလူုံဥယျင်ကြီးကိုလှူတော့မြတ်စွာဘုရားဝေလူုံဥယျင်ထဲမှာဒီရာဇဂိုရဲ့ပထမခရီးမှာဝေလူုံဥယျင်ကြီးကိုလှူခံပြီးတော့အဲ့ထဲမှာတပိတာဝကတွေနဲ့အတူတကွသရင်သုံးပြီးတော့တရဝါရဲ့အကျိုးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တည်ပိုးဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အေးဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဥရဝေလာခရီးဟာတရားရည်ရဲ့အကျိုးများစွာတည်ပိုးနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ချိုးပန်းချက်ဟာအင်တမအောင်မြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာငါတိတဲ့အတိုင်းတရားရည်သိစေရမယ် ငါလွတ်မြောက်တယ်လို့တရားဝါတွေလည်းလွတ်မြောက်စေရမယ်ငါတန်တရာကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးသွားနိုင်တယ်လို့တရားဝါတွေအားလုံးဟာလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးနိုင်စေရမယ်လို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြီးတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရှိကြီးညိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျိုးပန်းချက်ကိုကြီးညို တဲ့တရားတရားနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာသေရန်กว่าသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်း တတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေတို့ရ ဟောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပောင်းဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏ မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်စာစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေုက္ခန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတိဟုသောယလန်တို့သည် ဘဝရန်သူကောင်းစွာမသိချိန်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း